Hej på er och välkommen tillbaka till Naturliv. Nu är jag på väg ut med min kompis Danne. Vi ska fara till en annan kommun och eh, kolla efter några vandringsstråk. Och se om vi tar oss upp där. Det skulle tydligen vara 6 kilometer runt. Så vi kör! och 3,5. Nej men det måste vara Nej. mellan den och den, det är 3,5. Om här emellan ja. 1,1. Ja. Så där är det 3,5, 4,6 och så 500 meter. Det visar sig att den här leden vi ska gå är 10,5 kilometer lång så får se hur långt vi orkar gå. har jag fått syn på något coolt här framme. Det är en eh, fäbodvall med Nu har vi kommit till en fäbodvall här. Där är en stuga. En sol. Och då står det Skärets fäbodar. och en... Och reser ragg. Ja, tänk om den börjar röra sig när han åker. Och där framme står någon tomte. Jag ska ta några bilder så ni får se hur det ser ut här. Ska vi se, nu har jag kommit till en fäbod. Ska försöka ta mig in. Oj vad fin! En raststuga. Med kamin och alltihop. Ops! Elda endast små brasor annars risk för överhettning i kaminen. Här var det ju riktigt fint. Tjugofjärde i femte 2021. Vandrade hit från affären. Vacker miljö. Elisabeth. Så, de har skrivit en liten liten berättelse i gästboken. Så nu beger vi oss ut igen. Där inne var det ju jättefint. Hit kan man ju komma och gå och vandra fler gånger och ha med sig mat i ryggsäck. Absolut. Så nu går man vidare. Ja. det här var riktigt fin plats. Så hit får man nog fara och vandra fler gånger. Som jag sa med kanske matsäck. Så vi säger hej då tomten, vi syns snart igen. Oj, oj, oj, kolla skummet. Skogsbäck. Nu har vi gått drygt 5 kilometer och eh, har alltså drygt 5 kvar. Eh, månen är uppe. Eh, klockan är 22.30, lite mer. 22.40 kanske. Så nu är det bäst att skynda sig ner till bilarna och iväg så man hinner sova någonting innan man ska köra lastbil imorgon. Sådär, nu är vi tillbaka och vi hade gått, vad sa vi? Hur många kilometer? Nästan 15 kilometer. 14 kilometer. Så nu är man rätt mör i benen och blöt om kläderna. Så jag säger tack och säkert Danne också för den här turen. Och så ses vi snart igen. Hej då!